Меня зовут Мария, дочку мою зовут Ева. Ей три года, четыре месяца. А когда мы пришли э, первый раз в центр на первую консультацию, на тот момент было очень мало звуков. Э, Из слов «мама», «папа», «где», «дай» и звукоподражание. То есть по просьбе Ева скажи это, Ева скажи это, Ева никак не реагировала, полностью игнорировала просьбы. Мы прошли курс полный 26 часов, две недели. На данный момент прошло после курса 6 дней. С первых результатов это Ева по просьбе повторяет слоги, а, определенные слов пока не добавилось, но звуки определенно есть. То есть э, при игре Ева озвучивает там паровозик, а, Чух-чух-чух очень любит играть с паровозиками. Машинки, э, все звуки, там, вплоть до того, что у нас книжки а, и ням-ням, и бай-бай ложатся спать. Когда мы пришли на занятия, я говорила о том, что Ева не любит пазлы. То есть ни в какую не соглашается собирать. Мама должна собирать рядом, то есть даже пазлы с любимыми героями ее не заинтересовывали. А сейчас она выбирает сама там фигурки, пытается переворачивать, э, собирать. Не скажу, что прямо садится и полностью собирает пазл, но достаточно долго может заниматься рядом с мамой, э, переворачивать. Стала спокойно спать. То есть если до этого ночью мы всегда просыпались, мама ням-ням, то сейчас, как мы легли спать вечером, почитали книжку, то уже ням-ням прибегаем только утром. Что касается еды, это Ева стала есть ложкой сама. Она умела есть ложкой, но при этом, может быть, это лень какая-то. Мама должна была ее кормить. Ева, кушай. Н-н, «М-м, мама. Теперь сама берет ложку, то есть без просьбы, без напоминания, самостоятельно кушает. Результаты, с учетом того, что прошло две с половиной недели, они есть. Без учета времени, да, ребенок развивается, да, ребенок что-то новое говорит, но если учесть, что это прошло за две с половиной недели, если ребенок постоянно теперь озвучивает свою деятельность, постоянно появляются какие-то новые звуки, так называемое гуление, когда оно появляется обычно в полгода – у моего ребенка не появилось, то есть даже вот не запомнилось. А сейчас я прямо вижу вот это постоянное повторение. А, папа замечает, что ребенок постоянно а, звуки, то есть постоянно что-то поет. То есть если у нас э, раньше подпевала иногда только ля-ля-ля, то теперь и на-на-на, и па-па-па, тяп-тяп-тяп, это наше странное слово. Результат э, определенно есть, он мне нравится. Мы с нетерпением ждем второго курса. Мы активизируем полностью деятельность дома. Здесь занимается с логопедом, и я надеюсь, что мы достигнем результата, что она нам споет в лесу родилась елочка к Новому году. <laughs> Мечты пока такие. <laughs> Спасибо, Томатис. Я. Да. С мамой. Побежали. Ой-ой-ой.